Yes, habari tena mtazamaji wa Stein TV, asante kwa wewe ambaye umesha subscribe YouTube channel yetu mpaka sasa, lakini pia kama unatufuatilia na unafuatilia taarifa zetu pia asante sana. Ninayo habari nyingine muda huu, nayo ni kutoka kwa Nevi Kenzo, ni kundi la muziki kutoka hapa nchini Tanzania. Sasa rapa kutoka nchini Marekani Rosey ama Rick Rose akiwa IG live na kundi la muziki hapa nchini la Navikenzo usiku wa kuamkia leo ameonyesha kuikubali ngoma yao ya Sip and Wine. Rick Close amesikika akisema kwamba atafurahi vesi yake ikiwepo kwenye remix ya ngoma hiyo, kwani ameikubali sana kutokana na vaibu iliyokuwa nayo. Aa, ah, na nukuu maneno yake hapa, anasema hii ngoma kali sana. Unajua muziki wa Afrobeat unazidi kuwa mkali zaidi. Rick Close baada ya kusikiliza wimbo huo IG live ndipo aliposema maneno hayo na vikenzo watakuwa wasanii wa pili ama mastaa wa pili kwa hapa nchini ambao wamewahi kufanya ngoma na Rick Ross ambapo wa kwanza ni Simba ni Diamond ambaye alifanya ngoma ya wakawaka waka mnamo mwaka 217 mafanikio ya Navikenzo yamebebwa na ustahimilivu wa wawili hao pia mwendelezo mzuri wa kuachia kazi kwa kipindi kirefu sasa hivyo kwa connection hiyo aliyonayo na Rick Ross kuikubali ngoma hiyo basi wakifanya remix huenda ikawa ndiyo ngoma ya pili kwa star wa hapa Tanzania kufanya kazi na Rick baada ya Diamond alipofanya wakawaka, lakini pia huenda ikawa mileage kwao, kwa sababu muziki wana Vikenzo wana target zaidi soko la nje ambalo wamefanikiwa kuliteka kwa kiasi chake, lakini pia wamekuwa watu ambao hawaendeshwi na trendi za mitandao ama trendi za muziki. Pia wenyewe wanafanya kazi kwa muda wao wakijihisi kwamba wapo sawa kutoa project basi watatoa. Ndio maana tuliona albamu yao walitoa mwezi Machi kama tarehe 15 hivi na baadaye ndani ya mwezi mmoja ikawa imeshapata streams za kutosha huko Spotify ambayo sio chini ya laki nane. Unaweza ukaona ni kwa kiasi gani wana nguvu pasipo kutumia nguvu kubwa ya kupush, lakini kazi zao zinaenda. Hao ndio na Vikenzo, na hiyo ndio update ambayo nimekusogezea kwa wakati huu. Mimi ni Meki Mchane, Mr Ego shiriki nami kwenye comment, lakini pia usisahau kuendelea kufuatilia Stein TV.